速攻魔法発動バーサーカーソール何おじさん手札を全て捨て効果発動あるる兄ちゃん humiliation. First で元気ないわねそんなんじゃダメよィープリスジャンプジャンプジャンプ Fly, fly. Fly. Roger that. Affirmative. You take the point. No. Guys, don't shoot me. It's me, Symphonia. Configure. るってお前